pokoknya itu kan ada tulisannya langsung angkat dia Betul. Tengah cewek ini. Cewek. Oke, fokus gitu ya. Iya. Siap. Oke, ready. Tuan nih Pak. Coba tuan. Baru enggak iso. Gracias. aba-abanya luruskan ya. pimpin jalan ya. laksanakan siap laksanakan Argentina en amor. Raja. 65 beraksi 65 jaya pedus jaya Wirawida sip mantap Wirawida jaya jaya jaya Wirawida mantap Semangat Ini ini